dalam sang adik. Assalamualaikum. Lia, oh Lia. Waalaikumsalam dah. Alhamdulillah bagi terima. Oh. Aku kau buat baja-baja jadi entah abang tak ada. Oh, Ayah dah fikir. Ada orang-orang raya, nanan raya. Tutu raya. Wata ke muyuh nak budi orang orang aku. Dia tak yang raya je. Anggam kali. Depan api. Ni ni kat ramata Alhamdulillah ni kena kan kerja. Dia. Ya. Wan Bunda. Kain teka mentang abang aja. Bunda nak ajak sama dia satu. Oh, cik Bunda. Hmm. Apa dah jalan aja? Buka tangan ni budi. Jangan jalan tangan. Encik berapa? wikap dolayong. Yakin wikap. Hai nak kap dolayong empat. Yang hendak kajak dalam tubuh, tubuhnya kagudut. Wike ujur. Hai pula. Eda nak kaino. Hendak kajak dalam tubuh dah mek. Kapan dah kaino hak Eda nak pernah kaino. Ina pasti rambu mau bubu kaino nak dulu nak. Pan pegalon dirang. Ya tipu kebu ya Eda lagi bangsu kebu ya. Kebu dia kurayu. Hai nak pernah dulu yang tua hana. Cara itu hanya bicara melanau bang. Kasih ya. Ha? Kak? Nak lung uh, juga dia kadang press tu kroyok. Ada dalam pegat tangan. Pun pegat dalam tangannya? Apa yang najis dalam lagi yo kam gerata nanti nanti pai eh. tan bamban Kau betul. Nyak balu yang hitam macam jangan tapak betul. Ini nak teruk baru mau ni. Baru mau. Baru mau beri. Oh ya. Aku dah bang bergadnya dulu. Tapi rupun tak mau. Untuk dia ke di rumah segala nak tahu mak ber. Gagak tino geng kena ni inang ge. Ge orang kapur tu. Laro ni. Rupa ni dia gagak ni. Dia tak kerja. Dia tak ada. Tak ada lagi dia. Ya, ya, kita katanya. Kita katanya. Ya ba. Kau kajik miau yang tamang aju. Ya, kau tamang dia. Aku dah lewat aju. Kau ni. Kau ni apa? Dah lama. kan beratan ban-ban kan betul Nak balu yang cam macam jangan tapak betul gamlan no Bang, tak siap. Eh, ha? Kak? Nak lum entah je bila kadang press tu Ada dalam pegat tangan. Pun pegat dalam tangannya. Apa yang najis dalam lagi yo kam geratan nanti nanti pai. Eh siap saja tempat mentah.